Ay, el otro día plantamos y cosechamos, cosechamos con unos amigos unas plantas que teníamos, juntamos a fumar y la pasé como el orto. Qué mala pasé, chabón. Empezó a empezar que viste me estaban bardeando, me dijo tonto, me empecé a sentir frágil. Me comí 17 porciones de pizza, se me partía el estómago y me comí medio kilo de helado. Bueno, después se fueron mis amigos y dije, bueno, puedo poner tutoriales de YouTube de, aprender a hacer cosas de carpintería, que sentaría los martillos, las cosas para trabajar con madera y las manos. Digo, pongo el tutorial, hola, buen día. No, no, esto no, tengo ganas de tocar la guitarra, vamos a tocar la guitarra. Para, ah, no, ya me tocó un rato, me empezaba a tocar y decía, ah, no, pero si no me puedo hacer unos mates. Hacé una cosa, si no, macho, una. Ah. Al día siguiente me levanté con sin voluntad de vida, te diría, pinchado. Estaba como, hoy ya no voy a llegar temprano, dije. Hoy voy a llegar tarde. Tengo que llegar, necesito, quiero llegar. ¿Tengo que ir al baño a hacer pis? Empecé a preguntar en un momento. Me hago pis acá nomás. Si no entra nadie, yo me hice pis encima y el olor se fue, abro la ventana. Va a venir alguien y me va a dar de comer, me va a decir, ¿qué haces? ¡Ey! ¡Ey, arriba! Y me va a empezar a dar de comer y yo voy a estar cubierto. Listo, no me paro más de acá. No pude, no pude ser tan valiente y me paré de la cama y me levanté. Pero dije, esto es terrible, voy a dejar de fumar por un tiempo porque la verdad que no me estoy sintiendo, no me estoy sintiendo bien. Así que bueno, aguanté hasta la noche y vinieron unos amigos y fumamos de nuevo. Y al día siguiente me levanté y me he hecho pis encima. Dije, esto tiene que ser un nuevo punto bajo. Esto tenemos que estar tocando fondo, de acá para arriba. Eh, voy a dejar pero no puedo dejar, evidentemente. Así que agarré todo lo que había cosechado y lo regalé, ¿viste? Entonces mis amigos, eh, mi vieja que empezó a fumar, mi jefe, le dije, toma, loco. Le quise dar al portero y ya tenía todo su... Y me dijo, no, mira, me destapó la arriba del ascensor y tenía todas las plantitas ahí con el calor, de mi hijo, de, la atracción del ascensor. Cuando te levantes con pis encima, me llamas y ahí tenemos una charla, le digo. Eh, y digo, che, no hay nadie que no fume, que me quiera, no sé, vamos a jugar al ajedrez, ¿no? Salgo, viste, y digo, bueno, voy a la comisaría, me pidieron lillo, voy al asilo de ancianos, estaban del ojete, en la tentada de risa, viste. Así que me encierro en mi casa con el gato, empezó a fumar el gato, dije, chicos, ay, no está, no tiene que fumar todo el tiempo, todo el mundo, todo. A todo esto le digo a un amigo, bueno, no, eh, voy a dejar de fumar voy a dejar de fumar porque me está haciendo mal. Y saltó el como eh, mentira, nada que ver, la marihuana no hace mal, porque aparte hace procesos que yo vi un documental y, y podés crear y, tenés otras formas del cerebro que vos abrís y químicos y el gobierno es que no quiere, pero no, pero pará, pará, tranquilo, nadie te está diciendo que no fume, te digo que yo no quiero fumar. No, vamos a ver el documental porque vos no sabés, fumamos los dos, nos pusimos el documental, viste, a los 6 minutos nos dio medio sueño y nos vimos unos videitos mejor de unos gatitos, viste, que, saltaban ahí, se caían, y nos reímos, pero también bueno, nos, nos dio sueño y nos quedamos dormidos. Eh, al día siguiente le digo, muy bueno el documental, ¿eh? Muy bueno. Viste, me dijo, siempre veo los 10 minutos, me dice, pero está piola. Se lo estaba diciendo de forma irónica. Y ya se estaba armando un porro. Bueno, dale, armate un porro. Así que bueno, dije, listo, ¿sabes qué? Vos no te podés controlar, vos sos eh, el video de la vida loca. Bueno, llamé a todos mis amigos más porreros de todo y armamos 100 eh, porros y empezamos a fumar. Sin medir, ¿eh? Sin medir, eh, yo fumé, me fumé 34 porros así entero de una seca. Así antes de que me pegue. Y cuando me vino el efecto, eh, vos viste que la marihuana no te hace alucinar, no, no, te pasa nada. El tema es cuando fumas 34 porros, empiezan a pasar cosas. Oh, y todos fumamos, ¿eh? todos fumaron con todo. Lo, veo un amigo, ponele, y tenía la mitad de la cara dormida, se había quedado dormido, ya estaba bailando, y la otra mitad estaba tentado de risa. Le dije, ¿estás bien? Y empezó a dar vueltas en el lugar y dije, lo voy a tomar como un sí. Lo voy a tomar como un sí paso por la cocina y yo tengo un amigo que le pega la gula. Empezó a comer crudo, las cosas crudas, como los fideos crudos, arroz crudo, el orégano, que bueno, lo puedes comer crudo, pero así al, al, al tuki con, la cuchara. Estaba desquiciado, dije, bueno, yo te dejo acá, guarda con los cuchillos, le dije. Y fui a hacer pis y bueno, em, em, sentí que me podía haber leído 100 años de soledad mientras hacía pis. Y encima después me di cuenta que era el lavamana. Y ahí empiezo a escuchar un pum, pum, pum. Dije, no, el corazón. Me voy a morir, me muero acá nomás. Sentía como el corazón se me salía del pecho, ta, ta. Y digo, bueno, igual los pibes, si me llega a pasar algo, digo, los pibes, no, estoy muerto. Me muero acá nomás. Y empiezo a presentir algo, ¿viste? Y, y, no, no había nadie, pero presentía un algo que había, viste, no sé. De repente no escuché nada, no escuchaba ni mi pis. Y yo sabía que me hablar, dije, acá me, tira, me bate una. Y, y me lo dijo, me dijo, bueno, ya estaríamos con esto, ¿no? Y se fue. Y fue muy loco, la verdad que me, dejó pensando. El día siguiente me levanto, en realidad ya estaba levantado, estaba parado, me había dormido en el baño ahí delante del espejo. Entonces me despierto y ya pise encima el clásico, ya estaba. Me voy arrastrando a la cocina, viste, miro. Estaban mis amigos, estaban ahí los muchachos, y me dijeron, estuvo tranqui ayer, estamos armando uno para el mañanero, vení que fumamos. Y le dije, chicos, yo estoy bárbaro, no voy a fumar más. Y así fue que desde ahí, desde ahí dejé de fumar. Por unas semanas no fumé.